سلطنت عثمانیہ کی جنگ میں شمولیت سے پہلے جاپان الائٹ پاور یعنی برٹن فرانس اور رشیا کی طرف سے چین اور پیسیفک میں جرمن املاک پر قبضہ کرتے ہوئے جنگ کا حصہ بن گیا تھا 1914 کے اختتام تک پہلے کرسمس تیوہار کی نشاندہی ایک دوسرے کو ہمت دیتے اور نو مینس لینڈ میں فٹ بال کھیل کر کی گئی the death zone between the trenches السلام علیکم میں ہوں مصور مرتضی اور welcome to the third episode انیس سو پندرہ ورلڈ وار ون کو پانچ ماہ ہو گئے تھے بلکنس میں چھڑی ایک معمولی جنگ نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا تقریباً دس لاکھ فوجی اس کا شکار بن گئے تھے سینٹرل پاورس یعنی جرمنی ہنگری اور آٹومن امپائر لڑ رہے تھے الائس سے یعنی Britain France Russia Serbia Belgium اور جاپان مشرقی محاذ پر پولینڈ اور بالٹرک میں روسی فوج کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد بھی جنگ جاری تھی اس کے برعکس آسٹرو ہنگیرین ٹروپس بھی نقصان پہ نقصان اٹھائے جا رہے تھے جس کی وجہ سے فوجیوں نے سربیا کو شکست دینے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا دنیا کی پہلی بیٹل آف اسٹریٹجک کمپین میں جرمنی نے برطانیہ پر بمباری کے لیے فضائی جہاز بھیجے جنہوں نے کنگس لین اور گریٹ یرموت کے بندرگاہوں کو نشانہ بنایا جن میں کچھ گھر اور چار شہری بھی ہلاک ہو گئے گیلی پولی میں زمینی الائٹ دستے جن میں آسٹریلین اور New Zealand trained military men جنہیں زاکس کہا جاتا تھا متحرک ہوئے ان کا مقصد یہ تھا کہ ساحلی فورس کو وہاں سے نکالا جائے جو الائز کی جنگی جہازوں کو قسطنطنیہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ثابت ہو رہے تھے لیکن ترکی کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد وہ خود ہی پیچھے ہو گئے جنگ کے میدان میں لینڈنگ سے کچھ دن پہلے عثمانوی سلطنت نے اپنے سرحدوں کے اندر آرمینوی تہذیب کے لوگوں کا قتل عام یا کچھ منظم طریقے سے ان کو ملک بدل کرنا شروع کر دیا تھا جس سے ارمینین جینو کا آغاز ہوا لاکھوں مرد خواتین اور بچے شام کے صحراؤں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے اٹلانٹک میں برطانوی پیسنجر لائنر جہاز جو نیو یارک سے لیورپول کی طرف نکلا تھا جرمن یو بورٹس کی طرف سے بغیر کسی وارننگ کے تباہ کیا گیا جس میں اٹھائیس امریکیوں کے ساتھ ساتھ ایک ہزار ستر برطانوی مسافر مارے گئے U S president Woodrow Wilson نے دھمکی دیتے ہوئے جواب مانگا لیکن بجائے اس کے کہ جرمنی کمپنسیٹ کرتا اسرار پہ اصرار کر رہا تھا کہ یہ جہاز فیئر ٹارگیٹ تھا جس میں برٹن ملٹری سپلائی سمگل کر رہے تھے مئی میں مغربی محاذ پر جرمن لائنز کو توڑنے کے لیے الائز نے سیکنڈ بیٹل آف آرٹوائز جس میں فرانس کی طرف سے ویمی رج اور برٹن کی طرف سے آربر رج اور فیسٹو برٹ پر حملہ کیا گیا جس کی وجہ سے الائز نے ایک لاکھ تیس ہزار ہلاکتوں کے ساتھ بہت نقصان برداشت کرتے ہوئے صرف چند ہزار گز آگے ہونے میں کامیاب ہوئے اس گرمی کے موسم میں مغربی محاذ کے اوپر فوکر آئین ڈیکر کی مدد سے جرمنی نے ہوا کا قابو اپنی طرف کر لیا تھا یہ پہلا طیارہ تھا جس میں مشین گن ہوا میں استعمال کی جا سکتی تھی یہ سب ایک نئی ایجاد کی بدولت ممکن ہوا دا انٹرپٹ گیئر جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اٹلی کو سینٹرل پاورز کے ساتھ جنگ میں شمولیت لینی تھی لیکن بجائے اس کے کہ وہ جرمنی اور آسٹرو ہنگری کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتا اس نے غیر جانبداری کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اٹیلین حکومت کو یقین تھا کہ سینٹرل پاورز کی حمایت سے اس کو وہ علاقے حاصل نہیں ہوتے جو وہ چاہتی تھی کیونکہ وہ آسٹرو ہنگری کی ملکیت میں تھے جو کہ اٹلی کا پرانا مخالف تھا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرانس اور برٹن نے اٹلی کو ٹیریٹوریل گین کا لالچ دیا hence Italy joined the allies and open a front at Alps مشرقی محاذ پر جوائنٹ آسٹرو ہنگیرین اور جرمن فورسز کا جارحانہ حملہ روسی فوج کے دفاع کو توڑ کر زمیشل پر دوبارہ قبضہ کرنے میں اور ایک لاکھ روسی قیدیوں کے ساتھ روسی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تھے یہ سب روسی فوج کے خلاف مسلسل پیش قدمی کا آغاز تھا رشین فورسز نے پولینڈ کو چھوڑ کر جنرل ریٹریٹ شروع کر دی تھی اسی دورانے میں ففتھ اگست نائنٹین ففٹین کو جرمن فوج وارسا میں داخل ہو گئی تھی یہ دیکھ کر روسی بادشاہ نکولس دا سیکنڈ نے فوج کے commander in chief grand duke Nicholas کو برطرف کر کے کمانڈ خود ہی سنبھال لی جیسے جیسے رشین بادشاہ شکست کے زیادہ قریب ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے چھوٹی چھوٹی فوجی بغاوتیں ابھرنے لگیں ادھر ایک بار پھر اٹلانٹک میں ایک اور مسافر لائنر جہاز ایس ایس عربک پر یو بورڈز کی طرف سے حملہ کر دیا گیا جس میں فورٹی فور برطانوی مسافروں کے ساتھ ساتھ تین امریکی بھی مارے گئے ان ریسپانس امریکہ کی مزید وارننگز جرمنی کی طرف بھیجی گئیں سپتمبر کی شروعات میں فرانس کا حملہ تھرڈ بیٹل آف آرٹوائز اور سیکنڈ بیٹل آف شیمپین میں اور برٹش کا زہریلی گیس کی مدد سے لوس پر حملہ جارحانہ تھا ابتدائی کامیابیوں کے باوجود یہ حملے جرمن ڈیفنسز کو نہیں توڑ پائے اور ہر طرف سے بہت زیادہ نقصان ہوا الائٹ ٹروپس ایک نیا محاذ سینٹرل پاورز کے خلاف کھولنے اور سربیا کی مدد کرنے کے لیے سولونیکا گریس میں اترے لیکن they were too late Bulgaria joined the central powers اس کے بعد آسٹرو ہنگری نے بلجیریا کی مدد سے دو ہی مہینوں کے اندر سربیا پر فتح حاصل کر دی اسی سردیوں میں دا ریمیننٹ آف سربین آرمی البینین پہاڑوں سے بھاگ گئی ان کے نقصانات ہولناک تھے اس وقت تک seventy five percent Serbian army ماری گئی تھی the highest proportion of any nation Gallipoli campaign کیا تھی آئرش ریپبلکن نے بریٹن کے خلاف کیوں بغاوت کی حسین بن علی جو اس وقت شیریف آف مکہ تھے اللہ کی چال میں کیسے پھنس گئے یہ سب جانیں گے ایرر لنس ٹو وار سیریز کی اگلی قسطیں تب تک کے لیے if you are with me I am what I am